पूज गुरुदेव उन्नति जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछ रहे हैं गुरुदेव कुछ दिन पूर्व वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया जिसके तहत एक से अधिक देशों ने स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ज़रूरी बताया गुरुदेव फिजिकल हेल्थ तो सब समझते हैं उसके प्रति अवेयर भी हैं मेंटल हेल्थ क्या है तथा जैन सिद्धांत के अनुसार वे चार बातें कौन सी हो सकती हैं जो संपूर्ण विश्व में फिजिकल और मेंटल हेल्थ का को इम्प्रूव करे और अवेयरनेस बढ़ाए देखिए भारत में स्वास्थ्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और जो स्वास्थ्य की व्याख्या भारत में की गई वो दुनिया में कहीं नहीं की गई प्रायः जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य तक ही अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं लेकिन शरीर का स्वास्थ्य रहना स्वास्थ्य का अंग है पर वही हमारा हमारे स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं हमारा स्वास्थ्य क्या है सम दोष समाग्निश्च समानस्य मलक्रिया प्रशांत आत्म इंद्रिय मनश्चेती स्वस्थ है इति विधीयते जिसके बात पित्त कफ ये तीनों दोष समान हो जिनकी अग्नियाँ समान हो मल और धातुएं समान हो जिसकी आत्मा शांत हो इंद्रियां शांत हो मन शांत हो वह स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा या एक स्वास्थ्य की परिभाषा मुझसे पूछो तो तन इंद्री मन और आत्मा चारों की स्थिरता का नाम ही स्वास्थ्य है तन का इंद्रियों का मन का और आत्मा का चारों का स्वास्थ्य होना चाहिए चारों अगर हमारे स्वस्थ हों तो सब कुछ ठीक हो सकता है और इन चारों के लिए हमारी संस्कृति में उपदेश दिया गया कि चारों को स्वस्थ रखो तन स्वस्थ रहेगा तो हम अपने किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे इंद्रियां स्वस्थ रहेगी तो हमारे प्राणों का संचार ठीक होगा इंद्रियों की पटुता से हम अपने सभी दायित्वों को पूर्ण कर पाएंगे मन स्वस्थ और शांत रहेगा तो हम अनेक प्रकार की आकुलता उद्वेग या अशांति से बच सकेंगे चिंता और संताप से बच पाएंगे और आत्मा प्रशांत हो तभी हम अपनी चेतना के आनंद का अनुभव कर पाएंगे तो इन चारों को अपनाने के लिए बोला गया और उसके लिए अलग अलग उपाय बताए तन के स्वास्थ्य के लिए भोजन की शुद्धि की बात की गई अपने भोजन की शुद्धि करो नियमित खान पान करो शारीरिक व्यायाम करो स्वावलंबी बनो ये तन के स्वस्थ रखने के आधार है इंद्री और मन को स्वस्थ करने के लिए कहा उनके साथ संयम रखो संयम होना चाहिए इंद्रियों पर संयम हो अगर हम संयम रखना शुरू करते हैं तो हम अपने इंद्रिय को और मन को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए कहा गया हमेशा ज्ञान का आलम्बन लो ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है वैराग्य से मन की शुद्धि होती है संयम से इंद्रियां नियंत्रित होते हैं और स्वावलंबन से तन स्वस्थ होता है इन चारों को अपना ले परम स्वास्थ्य की अनुभूति की जा सकती